країною біда, чорні крила, русський мір лика орда йде війною, зерла Крим жере Донбас, ей до зброї, тільки ми ніхто крім нас. обріхами заміс вража сила, пазюрами тягне вниз, всюди зрада, але нам своє робить.